ассалаумағалейкум қазақ халқым ә, мен өзім ә, қаматай мұхаммед осы алаңда қаңтардың бірінші түнінен бастап соңғы қайтқан 20 адам қатарында болдым ә, мен ә, қаңтарды не үшін болды дегенді әлі билік түсінбегенін көріп тұрмын өйткені қаңтар болғаны ол жоқсыздық осы жерде соңғы түні 300 қазақ қалған кезімізде бізді атып өлтіреді деген кезде мен әрбір ошақтың басында отырған кезде иә әңгімелерін тыңдадым олардың әңгімелері не болды өйткені қазақтың жұмысы жоқ өйткені ә, отбасын алдына қоятын тамағы жоқ жағдайы жоқ жұмысқа тұрайын десе ол көкесінің баласының орны бір жұмыс істейін десе ол да жоқ сонда біздің билік соны әлі түсінбегеніне мен өте қатты өкінемін өйткені осы жерде мен қаңтар болғаннан кейін қан төгілгеннен кейін ойладым осы қанмен өзгеріс болса да біз де өлсек те осы қазақтың болашағы болады ау бізден келе жатқан ұрпақтың болашағы болады ау деп отырды сол кезде де ақпанда осы пытка болып азаптап жатқан кезінде біз осы жерге келген кезде әке шешем айтқанда сен барсаң сені алып сені қинайды сені азаптайды деген кезде мен айттым менің қазағым мен үшін өлген қазағым үшін мен бір сөз айта алмайтын болсам мен өз халқымды сатқанмын деп айттым сондықтан да мен осы билік өкілдеріне қасым жомарт кемел тоқаевқа асыловқа және де осы ерлан каринға айтарым осы сіздер қаңтарды әлі түсінбеген болсаңыздар қаңтар ары қарай бола береді бола береді ол бізге де сіздерге де керек емес қазақтың жап жас балаларының өлгені кімге керек ешкімге керек емес сондықтан сіздерге айтарым егер сіздер болашақты қазіргіден жасайтын болмасаңыздар қазіргіден бастап осы әділетті сайлау жасамайтын болсаңыз болмасаңыздар осы қазіргі таңда айтып жатсыздар міне біз аламызда қазақстанның дизелі мен бензин бағасын көбейтеміз деп айтып жатсыз сонда қара халықты кім ойлайды ол диқандарды кім ойлайды жұмысы жоқ адамдар таксист ағаларымызды кім ойлайды күн көріп жүрген егер егерден көтеретін болса олардың отбасы алдына қоятын тамағы болмайды соны билік әлі неге түсінбейді тоқаев мырза өзі айтты ғой ол қаңтардан кейін жүз алпыс екі адам қазақстанның жарты байлығын иемденіп алған деп өзі айтты ма өзі айтты сол адамдар неге тергемейді неге көлебаев неге дариға сол адамдар неге тергемейді қазақстанның байлығын алған сол адамдар тергесін қазақты байлығын осы қайтарсын қазақтың жағдайын жасасын сол біздің ең басты мақсат қазіргі таңда ең басты қандар оқиғасына қатысқан осы Айгерім, Түленжан, талас нұрпейісов ағаларымыз ол елім жерім деген адамдар ол оның алдында да қазақ үшін шығып мұңын айтқан адамдар соларға бостандық талап етеміз оларға бостандық берсін бостандық бостандық бостандық бостандық бостандық бостандық оян қазақ көзіңді аш көтер басты Música